<laughs> එයා වගේ කීදෝ Mm? Закрой дверь. no, no, no, no, <laughs> එයා එයා වගේ හීනිය

No. <laughs> 太难了！ <laughs> <laughs> 哎呀哎！哎呀，王斌。